Скиммерный полипропиленовый бассейн размером 11 на 3 с римской лестницей посередине с двумя купелями. Одна купель с горячей водой с гидромассажем, системой фильтрации. Вторая купель с холодной водой без системы фильтрации. Установлен донный слив. В бассейне установлены светодиодные фонари с дистанционным включением. В купелях имеется подсветка в дне, светодиодная подсветка. В обеих купелях. То же самое дистанционно включается. Бассейн очищается с помощью диатомитового фильтра. Качество воды видите. Отличная вода. Имеется подогрев от действующего газового котла. Система ультрафиолетового обеззараживания и автоматическое дозирование химических препаратов.